用音乐和孩子们对话，让艺术点亮童年时光。五月三十一日，田埂上的童年——腾讯和风艺术行动音乐会在北京中山公园音乐堂顺利举行。QQ 音乐全程直播了这场由百位世界级艺术家与来自全国十个省近一百八十名乡村孩子共同携手带来的顶级艺术盛宴，吸引了一百四十五万余名乐迷朋友们在线观看。 艺术行动梦想大使周深线上参与，和乡村孩子们在音乐会上共同演绎了《两千零二十一艺术行动》主题曲《田埂五月风》，为全国的小朋友大朋友们送上了一份特别的六一儿童节礼物。同时，该主题曲及宣传片已在 QQ 音乐同步首发上线。 田埂上的童年，腾讯和风艺术行动音乐会是首届腾讯青少周的重点活动之一。音乐会将田野搬上舞台，世界十大最具影响力乐团之一的中国爱乐乐团、国乐艺术家方锦龙、歌手程方圆、指挥家夏小汤，以及艺术家朱一斌、陈光、陈月、老李、马林等参加了音乐会，与来自全国十个省的近一百八十名乡村孩子梦幻同台。 将高雅艺术与孩子们纯真的歌声巧妙融合，创新演绎了众多观众们耳熟能详的经典曲目和儿歌。QQ 音乐作为两千零二十一艺术行动的音乐合作平台，全程同步直播了这场妙趣横生、寓教于乐的艺术之旅，也让更多人共同见证了孩子们的圆梦时刻，听见他们在国家级舞台上的梦想之音。 在音乐会“同心古韵国风合唱”环节，民乐演奏家们带领着孩子们合唱《送别》《兰花草》《声律启蒙》，一起唱古风、学古诗，通过国风民乐彰显新时代少年儿童的文化自信。音乐会还带领观众乘上童年时光机，电影《音乐之声》的插曲《孤独的牧羊人》、八十六版《西游记》的片头曲《云宫迅音》等，承载了几代人童年记忆的经典。 音乐被创新重现。五名少数民族乡村小歌手在管弦乐团的演奏下，演唱了重新编排的《小星星》，用童真的歌声致敬经典，歌唱童年。包括乡村小学音乐教师在内的众多儿童教育工作者，通过现场大屏幕向观众讲述了孩子们对音乐和艺术的向往。这种跨越时空的期待，在音乐会的舞台上变成面对面的交流。 中国爱乐乐团的艺术家们近距离为孩子们带来《天鹅湖》序曲、《雷电波尔卡》等世界名曲，并将经典动画《葫芦娃》主题曲改编配器为交响乐，让高雅艺术与天真童趣再一次完美合体。深受小朋友们喜爱的青年歌手周深，作为艺术行动梦想大使，和乡村孩子们共同演绎了艺术行动主题曲《田埂五月风》，作为一首无字歌。 《田埂五月风》以清新美好的旋律，传递大自然的音乐灵感，诉说着乡村孩子有音乐相伴的田埂上的童年。同日，该主题曲及主题曲宣传片也在 QQ 音乐独家首发，期待和更多的大朋友、小朋友们相约田埂，一起踏上这场新奇温暖的音乐之旅。